bin Babsi von The Dance We Made und wir sind heute hier in Wien im Türkenschanzpark gemeinsam mit Tim Kassen and Friends unterstützt von Soziale Innovation Wien. Was machen wir hier heute? Wir kreieren eine Choreografie mit der Geschichte von den Passanten. Ich stelle euch die Tänzer vor. Ich bin die Camilla. Und ich bin der Kirin. Ich bin die Marce. Und gemeinsam Let's make a dance! mit einer Soße dazu. Hm? Ketchup mit nicht so viel Ketchup drauf. Und du hast einen Getränkedrucker, aber boah, es hat nicht geschmeckt. Kann ich das dazugeben? Was denkst du? Vielleicht komme ich hier ein bisschen zurück. And you were walking slowly? Slowly. And you were walking? Or do you want some, something else? No, no like this, but... Uh... Perhaps more like this? Like this. <laughs> this is better? Yeah. Okay. Let's say at the Stephansdom you were together with this cool guy. He's the cool guy. Okay. Let's make cool guy like something like that. For cool guy. Is this is this the cool guy? Yeah. Freundschaft unten in die Freundschaft. Dann die Aufrichtigkeit. Soll ich da die Faust machen? auf meine Hand. So, jetzt in die Wahrheit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, oh, das ist schwierig. Die Wa oh, die Waage? Okay. So schnell oder noch schneller? Schneller. So. Stopfen, stopfen, stopfen. Okay, so ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Pommeszeit. zeit essen, essen, essen, essen. Ketchup. Mund. Hallo, ich bin die Camilla und ich habe heute mit Isa geredet und sie hat eine ganz große Torte bekommen mit vielen Kerzen drauf. Hallo, ich bin der Kirin und ich habe heute mit dem David und mit dem Noah gesprochen und die haben mir erzählt, dass wenn sie Superhelden wären, dann wäre ihre Superkraft die Telepathie. Hallo, ich bin die Babsi und ich habe mit Markus gesprochen und er hat mir von seinem vollkommenen Glück erzählt. Hallo, ich bin die Marte und ich habe heute mit Andrea und Sandra geredet. Sie haben sich beim Beinbauch Pro kennengelernt. Fashion Date Und ich habe auch mit Margarete geredet und wenn sie Zwiebel, Zwiebel schneidet, weint und sie ich immer. ich habe auch mit der Mirabella geredet und die Mirabella hat mir erzählt, dass bei ihrem perfekten Date hat sie ihren super coolen Und ich habe Typen mit Fifi, Ami und Fanny geredet und ich habe ihre Tanzmoves gelernt.